यदि प्रसन्नता और निंदा अगर हम दूसरे की प्रशंसा कर दें भलाई कर दें बुराई नहीं करेंगे समाज में दया भाव ममता नहीं दिखाएंगे तो हमारी प्रशंसा करेंगे इसी प्रकार से प्रशंसा एक करना उसका हमारा धर्म तो इस धर्म को हम प्रशंसा और निंदा का मार्ग और उसकी निंदा न करें जो निंदा से होते हैं परे हैं निंदा करते रहते हैं उनका भी आज व्यक्ति प्रसन्नता निंदा की भवन फंस जाता है उसका मन इसे बाहर निकालना असंभव हो जाता है इसलिए उसका उसे व्यक्ति उद्देश्य से भी दूर हो जाते हैं ऐसे में प्रसन्नता प्रशंसा और निंदा का आसान नहीं पाता है अखंडते शब्दों में हम कह नहीं सकते कि हमारी प्रशंसा निंदा किसके समान है प्रत्येक आयोग साथ ही जन प्रसन्नता निंदा से भरा होता है कम से कम सोच समझ कर प्रसन्नता का बच्चा रखें प्रशंसा दूसरों की प्रशंसा करें और दूसरों की भलाई करें तो हमारा ज्ञान पड़ता है आध्यात्मिक के मार्ग पर हम चल रहे हैं ऐसे अटल शब्द जो हैं हम दूसरों को न चुबाएं दूसरों को न बोलें बिगाए इस प्रकार से सिर्फ अपने कर्तव्य ही मतलब रखें अपनी बाड़ी से अपने विशाल को अतुता आस्था में ही विश्वास रखें प्रवाह उन्हें केवल की रूप सुने आता है ऐसे अहम पौधे हो सकता है इसलिए वास्तविकता का व्यक्ति हमें अपने जीवन लेकर भी साथ ही विमर्श हो जाता है प्रशंसा और निंदा को तथर्थ भाव से ग्रहण करके आध्यात्मिक ओर बढ़े और अपने जीवन को सब बनाए इस प्रकार से हमने आपको आध्यात्मिक से सावन इंद्र का ये पॉइंट था अगर हमारा ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक यार तुम सही से क्यों नहीं पढ़ती हो पूरा क्या पूरा क्यों ना पढ़ा पूरा पढ़ती वो पहले महाभारत पढ़ रही